Смотрите, вы иногда счастливы, иногда несчастны. Вы не можете, э, если я вам скажу, улыбайтесь ему, э, будьте ласковы. То есть ответ не принят, да? Потому что вы не всегда можете это делать. Иногда можете, иногда нет. Это зависит от вашего чувства, так? Поэтому вдохновление — это не вопрос вашего желания, а вопрос силы. Сколько у вас есть силы их вдохновлять? Вы в Москве живете? Москва – это ужасный город, который отнимает силы. Вы едете в метро, силы отнимаются. Работаете на работе, силы отнимаются. Смотрите телевизор, силы уходят. Как ни странно, они не увеличиваются, потому что что нам показывают по телевизору? Скандалы, истерики, сплетни и так далее. Все, что разрушает жизнь человека и не создает ее. Нет сил, как вдохновлять. Так как мы живем в камне, камень не дает здоровья человеку. Но ну, не имеется в виду драгоценный камень, имеется в виду бетон. Это искусственный камень, не дает здоровья. Только натуральное, все, что создано Богом, дает здоровье. Вот если, допустим, продукт создан Богом, и ну, человек туда не, не вмешался, то он будет давать здоровье. Если мы туда что-то добавили, он не будет давать здоровья. Жизнь в камне не дает здоровья и счастья, особенно женщине. Это уже касается также сегодняшней темы лекции. Итак, для того, чтобы вдохновлять своего мужа, вы должны понять, как вам жить сначала. Надо быть больше на природе. Если природы нет на улице, сделайте ее дома. Сажайте различные растения дома. Пускай дома будет земля, просто земля. Как ни странно, как-то смешно звучит, дома должна быть земля. Вот вы ножки ставите на землю, женщина очень близко к земле должна быть. Не от этого гормоны нормально работают. Ножки ставите на землю, вы сразу соединяетесь энергетически с землей. У вас сразу появляется спокойствие внутри, гормоны начинают правильно работать. Вы становитесь красивой. В результате муж вдохновляется. Но это еще не все. Это один вид красоты один вид красоты, внешний. Есть еще внутренняя красота, она создается с помощью духовной жизни. Нет другого способа создавать внутреннюю красоту, а духовная жизнь означает связь. Связь с Богом создается через святых людей, через чистых людей. Надо найти отношения с чистыми, возвышенными людьми, которые вне политики, в том числе и религиозной. Знаете, что такое религиозная политика? когда кто-то ненавидит кого-то. Бог вне этого. Вера означает «нет ненависти». Если вы найдете чистого человека в любой вере, какая вам больше нравится, у вас появится внутренняя сила. Внутренняя сила означает позитив, позитивное, как результат внутренней силы, позитивный взгляд на мир, позитивная способность прощать способность быть верной, способность терпеть трудности и так далее. Все это идет от Бога. Человек не может сам простить, ему нужна сила от Бога. Он не может сам терпеть, он не может быть верным сам. Вот эти все внутренние вещи, они дают в тысячи раз больше вдохновения мужу, чем просто внешняя женская красота, что тоже важно.